調子に乗るこここを見てそんなバカな今の出番だ調子に乗りやがってファイナ まったみたいです 君の女そこだ目覚をチケットすれば30点で飛ういや ッの出番はないぜここを見ている目玉だそこだやろうはい箱だ 調子に乗るな Chinino

Two!

強く溜まっているいくぞ俺様一人いれば十分だロックいここを見ている無駄だここを見ている問題ないいくぞこっちだ問題ない目覚むんだ

くなりすぎてしまったようだ。

題ない下がってよ調子に乗るなていくぞ立て直すいくぞていくぞ問題ない下がってよていくぞ反対のカカ問題ない無駄だこっちだ だ Yeah! 炼狱手段

Hit!

人全力出し合って戦うわやっぱ気持ちいいよな